volta tá no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente enfeitei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar, o sorriso do velhinho. Faz a gente porque o meu não vai votar. Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar, o sorriso do velhinho. já botei o meu. Não vais botar, já enfeitei o meu. Vais enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho, faz a gente.